皆さんこんにちはゆかチャンネルのゆかです今日は韓国観光公社と一緒にチェジュのカフェツアーを動画で撮っていきたいと思いますちなみにここのエウォルっていうエリアはチェジュの中でもすごい有名なカフェとか綺麗なカフェが集まってるエリアなんですねなのでこの辺のカフェを何か所か行って皆さんにご紹介したいと思いますそれではここのカフェ通りとか見ていきましょうかレッツゴー gonna play out the same, the same, the same, the same hey. I love you better today than yesterday Every day, every day It's gonna play out the same It's gonna play out the same Growing as one, not growing apart Apart, apart, apart いただきます <laughs> うん、これ딸기잖아 私ハモンガのね香が大輝飲みたいから大輝頼んだけど <laughs> なんでお前がハラモン文化て飲むのこの野郎暑いからやっぱりだから頼んだやつだからねはい皆さんあのチェジュはね一応テコポンが有名ですわやっぱテコポンエイドとかテコポンケーキみたいに、うん、すごい多いんですよでも美味しいから皆さんもぜひ楽しんでください <laughs> 本当にチェジュは たくさん綺麗なカフェとか、はい、おしゃれカフェで溢れてるので、はい、コロナが落ち着いたら皆さんもぜひ来てほしいなそうですねねねねねねねいただきますうーパン まぶしいまぶしい本当まぶしいバイバイ Say what we mean Say it from the heart From the heart Wrinkles and grays Don't be alarmed Because you're safe with me The beautiful signs of our story so far mm, So far Both called it from こからあっちに行くとハンダムヘビョンっていう海岸線があるんですけどチェジュ島をこう一周できるコースがあるんですけどそこのオレ15コースにつながってます、うん、なので歩くのが好きな方はそこもおすすめですでここが有名なカフェとかレストランがこう並んでるのでここのカフェとかレストラン楽しんでその後にすぐ海岸線に歩いていきますなので行ってみますかはいレッツゴー gonna play out the same. The same. It's gonna play out the same. I love you better today than yesterday. Every day. It's gonna play out the same. がエボルのカフェ通りなんですけど、はい、すごい有名なカフェが何個も集まってるところです行ってみましょうさ feeling down trust And you make me wanna say I love you better today than yesterday はい皆さんはい今から登りに行きますはいあの到着しました結構高いですね いやいやいや結構歩いてきました、はあ、じゃあこれではい終わりです <laughs> はいバンはいああ結構来ましたね結構だから <laughs> いや登れましたいやああいや登りましたいや登りましたいや 超気持ちいい登れましたねいややっぱ上まで上がったら気持ちいいねいややっぱり気持ち上まで上がったかはいじゃあ行きますねおいバン Say what we mean, say it from the heart From the heart Wrinkles and grays, don't be alone story so far, mm, so far. <laughs> play out the same